Mam na imię Mateusz i mam 12 lat. Zimą oprócz zajęć sportowych lubię posiedzieć przed komputerem, a jak jest śnieg, to idę na sanki lub narty. Z kolei latem, oprócz treningów, uwielbiam jeździć na rowerze, spędzać czas nad morzem lub jeziorem oraz w lesie. Mo moim hobby są gry komputerowe, klocki Lego. Mm, również lubię łowić ryby oraz y, sport w każdej postaci. Ćwiczę triatlon, przez 5 lat chodziłem na karate, ale jednak zrezygnowałem. Mam kilka medali z zawodów karate oraz z lokalnych zawodów pływackich. E, treningi mam 4 razy w tygodniu. Dwa razy basen i dwa razy biegi albo zajęcia na sali. Po szkole staram się odrobić e, szybko lekcje, potem idę na jedną lub dwie godziny treningu z Sport Level, Y, po nich najczęściej mam czas wolny albo jeszcze dokańczam lekcję. Czasami zdarza mi się zezłościć na siostrę, ale wtedy wolę się wylegiwać. Triatlon jest to urozmaicony sport. Można połączyć fajne dyscypliny ze sobą. Za jakiś czas może będę dobrym triatlonistą. Będę się starał być jak najlepszym, bo chęci mam duże.